On va vous montrer comment IMT Lazarus, à part de la transformation et le changement des vidéos avec ces 19 éléments qu'on peut choisir euh, pour les voir ou les voir pas à l'écran de, les, élèves, on peut choisir quelle vidéo par catégorie, par nom ou phrase, par channel, ou même quelle vidéo spécifique ils peuvent voir ou pas. On va vous montrer ça maintenant sur notre iPad, dans lequel, par exemple, comme nom spécifique de vidéo à bloquer, on va mettre Paris Saint-Germain. Et si on essaye de voir quelques vidéos, on va être bloqué par IMT Lazarus. De la même façon, sur la catégorie Gaming, on va choisir n'importe quelle vidéo et on va aussi être bloqué par IMT Lazarus.